Sraith Pictiúr 2 Tá sé in am tosú ag obair. An Luan a bhí ann. Bhí Mam sa bhaile nuair a tháinig fear an phoist. Fuair sí litir ó scoil Sheáin. D'oscail sí an litir agus chonaic sí tuairisc scoile Sheáin. Fuair sé grád D sa Ghaeilge agus sa Stair. Ní raibh Mam sásta ar chor ar bith. Chuaigh Mam go dtí seomra Sheáin. Bhí Seán ag imirt cluiche ríomhaireachta. D'inis Mam dó gur tháinig a thuairisc. Dúirt sí nach raibh sí sásta. Rug Mam ar an bhfón agus chuir sí glaoch ar phríomhoide na scoile. Rinne sí coinne leis don lá dár gcionn. Bhí cuma bhuartha ar Sheán. Lá arna mháireach chuaigh Seán agus a Mham chun cainte leis an bpríomhoide. Thug sé liosta do Sheán de na rudaí a chaithfeadh sé a dhéanamh chun feabhas a chur ar a chuid grádanna. Nuair a tháinig Seán abhaile ón scoil thosaigh sé ag staidéar láithreach. Bhí an teilifís múchta sa chúinne. Chaith sé a lán ama ag obair ar an nGaeilge agus ar an Stair. Ag deireadh na scoilbhliana tháinig tuairisc an tsamhraidh. Fuair Seán grád A sa Ghaeilge agus grád B sa Stair. Bhí áthas an domhain ar Sheán